Bon dia a tothom, Soc la Sílvia, de la Universitat de Lisboa, i us parlaré una mica sobre la meva experiència a les estades lingüístiques de València. Jo havia estudiat català, la variant oriental, i tenia molta curiositat per conèixer la variant occidental, o valencià, com es diu aquí al País Valencià. Durant les classes, a banda de fer nous amics, vam poder practicar la llengua, parlar molt, fer presentacions orals, i l'últim dia vam tenir un especialista en comunicació que ens va ensenyar a fer un podcast. Però ara voldria compartir amb vosaltres algunes paraules que he après al curs i e al carrer, sobretot al Mercat Central de València, que és un lloc magnífic on vam haver d'entrevistar un botiguer com a tasca del curs. Pel que fa al valencià, em vaig adonar, per exemple, que aquí, a València, aquí es diu així. Petit és xicotet, sortida es diu eixida Ui és e avui i el verb beure és e boure. a banda de la forma de conjugar alguns temps verbals, com jo parle. Pel que fa al menjar, sabeu quins són els ingredients de la paella valenciana? Així va començar una de les nostres classes, és que la paella valenciana porta bajoquetes o ferraures i no porta carlotes. Cal que expliqui. Bajoquetes són mongetes vertes i carlotes són pastinagues. A més, al mercat, la botiguera ens va parlar d'armeles, que són ametlles, i de bresquilles, que són préssecs. Les patates, a València, són creïlles i les mongetes són fesols. I sabeu que són d'axa i meló d'Alger? Si ho voleu descobrir, participeu a les properes estades. Adeu!